විශේෂ උත්සව මේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ අපි සිද්ධ කරනවා. ටීබී තෙන්නකෝන් අනුස්වරණ ශාලාව හැටියට එතුමාගේ පියතුමාගේ නම පවතිනත් ඒ මහජන සේවකේ කැටියට දා අතීතයේ කළ කැපවීම මෙනෙහි කරන්නත් ඒ කටයුත්ත එතුමා සිද්ධ කළා. අපේ හිටපු සභාපති එම්පීආර් ජයතිලක මැතිතුම ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම එකතු වෙලා ඉසක්කාරය සිද්ධ කළා. මේ මහජන ක්‍රීඩාංගණය බොහෝ පොදු කටයුතු වෙනුවෙන් භාවිතා කරනවා විශේෂයෙන් වෙසක් පොසොන් සමයවල විවිධ ආගමික කටයුතු වෙනුවෙනුත් භාවිත වෙනවා ඒ වගේම ජාතික ජාත්‍යන්තරයේ තලයට ගියපු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ බොහෝ පිරිසක් මේ පිට්ටනියේ පුහුණු කටයුතු කරපු අය ඒක විශේෂයෙන් සිහිපත් කරන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන් අපේ ගලේවල මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න දරු පිරිසක් මේ ඉදිරියේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ දරුවොත් නිතර පුහුණුවෙන් කටයුතු මේ ක්‍රීඩාංගණය මූලික කරගෙන සිද්ධ කරන බව පාසලේ ඉන්න නිසා මම දන්නවා. දෙම නිසා ඔබතුමාට විශේෂයෙන් අපේ ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා මෙලගදිත් දුරකථනයෙන් මට කතා කරලා කිව්වා හාමුදුරනේ මේ කටයුත්ත දැන් අවස්ථා ගණනාවක් අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් කළා නමුත් අතරමඟ බාධා තිබුණා අපි බහිරව පූජාවක්වත් කරමුද බහිරවත් අරක් අරගෙනද කියලත් මට සිහිපත් කළා නමුත් මම සතුටු වෙනවා ඒ ගත්ත උත්සාහය මල්පල ගැන්විලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ගලේවිල ප්‍රදේශයට කරන ලොකු ආයෝජනයක් ඒ වගේම හොඳ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට සකස් කරන්න ගත් ගන්න උත්සාහයක් අපේ සසී මහත්මයා මේ පිළිබඳ මට සිහිපත් කළා ඒ පිළිබඳවත් පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරමින් මේ සියලු කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා කියන ආශිංසනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ කෙටි අනුශාසන නිමා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මේ අද අපි අද බුද්ධ විදින්න යන්නේ. මෙම ආරම්භ කිරීම තමයි මෙහි මූලිකම අරමුණම යන්නේ. මධ්‍යම පළාත තුල මාතේ දිස්ත්‍රික්කය තුලත් මොග්ගට ගලේවැලි ප්‍රාදේශ සභා බල ප්‍රදේශ අංග සම්පූර්ණ පුරවරයක් දක්වා සංවර්ධනය වන මේ වාග්යවන්ත හෝරා කීපයට සහ සම්බන්ධ වුණ ඔබ සැමට මම නැවත වතාවක් ස්තුතිය පළ කර සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. මාතලේ දිස්ත්‍රික් නායක ගරු ජනක බණ්ඩාර දෙන්නකෝන් මැතිතුමනි මාතලේ මහ දිසාපති තුමියනි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමනි ගලේවල ප්‍රාදේශ සභාවේ හිටපු සභාපතිතුමා උපසභාපතිතුමා ඇතුළු മന്ത്രി මණ්ඩලයේ සීලම නෙල්දාරි මහත් මහත්මියනි ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහ දිසාපති කාර්යාලයේ සියලුම නිලධාරී මහත් මහත්මීනි මේ කාරණාව අපිට සාර්ථක කරගන්න අපිට දැවැන්ත ශක්තියක්ව කටයුතු කරන ඉංජිනේරු බලකායේ සේනාධිපති මේජර් ජනරල් ලංකා අමරපාල මැතිතුමනි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බලසේනාවේ සේනාධිපති ලුතිනල් කර්නල් සාල්ලිය ජයසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු සියලුම හමුදා නිලධාරී මහත් මහත්මියනි මේ ප්‍රදේශයේ අපේ සදා හිතවත් මෑණිවරුනි පියවරුනි මිත්‍රවරුනි ස්වේච්ඡා සංවිධානවල හිතවතුනි මම බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා අද දවසේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වුණු ගලේවල මේ පොදු භූමිය සංවර්ධනය කරන අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම ගැන. මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් අපේ හාමුදුරනේ අපි දෙවතාවක් මීට කලින් මුදල් වෙන් කරගත්තා. ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මගින් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත කොන්ත්‍රාත් කරුවෙකුට මේ ගොඩනැගිල් මේ භූමිය හදන්න ටෙන්ඩර් එකකුත් දුන්නා. ලක්ෂ 60ක පමණ මුදලක් වෙන් කරලා වියදමුත් කරා. ලක්ෂ 144ක්. හැබැයි සාධනීය වැඩක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මට සිද්ධ වුණා ඒ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලකුත් පරීක්ෂණයකුත් මේ වෙද්දී යනවා. ඊට පස්සේ අද වෙනකොට ආපදා කළමනාකරන අමාත්‍යංශය අංශය මගින් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ වෙනුවෙන් ලක්ෂ 450ක මුදලක් අපි වෙන් කරලා තිබෙනවා. මේ කටයුත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම බාර අරගෙන කටයුත්ත මාස 3ක් ඇතුළත නිමාකරන්න හමුදාව ඒ වගේම ඉංජිනේරු බලකාය ඒ වගේම යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බලසේනාංකය අපිට සහයෝගය දක්වනවා මේ මුළු වටිනාකම අපි මේ ශ්‍රමයට වටිනාකමක් දැම්මොත් මේකේ සම්පූර්ණ වටිනාකම ලක්ෂ දහසක පමණ ව්‍යාපෘතියක් තමයි මෙතන අද දවසේ අපි ආරම්භ කරන්නේ. ත්‍රිවිධ හමුදාව මේ වෙනුවෙන් රුපියලක්වත් අය කරන්නේ නැහැ මේ ව්‍යාපෘතිය කරන්න. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මාස 3ක් ඇතුළත මේ ව්‍යාපෘතිය නිම කරන්න. මේ වෙනුවෙන් මට ස්තුති කරන්න කීප පළක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ මුදල් මෙවැනි කාලෙක මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් සඳහා වෙන් කර ගැනීම මම හිතන්නේ හීනයක්. ඒක ලේසි පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. අපි දන්නවා අපි ආර්ථික අර්බුදයකින් එළියට එමින් ඉන්නේ. ඒ කෙසේ වුණත් මේ ගලේවල මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අපිට ප්‍රමුඛත්වය ලබා ගන්න හැකියාව ලැබීම ගැන පෞද්ගලිකව අපි සතුටු වෙනවා. මේක ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමාගෙත් මගෙත් සමස්තයක් විදිහට ගලේවලම තියෙන හීනයක් බලාපොරොත්තුවක්. ඒක නිසා මේ කටයුත්ත කරන්න අපිට සහයෝගය දුන්න රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා කමල් ජනරල් විශ්‍රාමික කමල් ගුණරත්න මැතිතුමා ඒ වගේම ආපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාමික මේජර් ජනරල් සුදන්ත මැතිතුමා ඒ වගේම අපේ දිසාපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යංශය ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට මේ කාරණාව සාර්ථකව අපිට මේ ව්‍යාපෘති අනුමත කරගන්න සහයෝගය දුන්න සියලු දෙනාම මම මේ අවස්ථාවේදී බොහොම ගෞරවයෙන් සීපත් කරනවා. අපි හාමුදුරනේ අපි ඊයේ පෙරේදා රෑ මෙතන බහිරව පූජාවකුත් තිබුණා. මොකද මම කිව්වා ගලේවල මොනවා කරත් පටන් ගන්න බැරි තැන් දෙකක් මම දැක්කා. එකක් මේ මේ භූමිය සහ මකුළු ගස් වැව පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක. කවුරු ගත්තත් ඒ දෙකේම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක නිසා අපි බහිරව පූජාවකින් තමයි මේ කටයුත්ත ආරම්භ කරේ. එතකොට මේ තරුණ ප්‍රජාව වෙළඳ ප්‍රජාව ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය සභාව මේ කටයුත්ත පෙරේදා කරා මම හිතනවා මේක දැන් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ හමුදාව මොන බහිරවය හිටියත් වැඩක් බාරගත්තොත් ඉවර කරන පිරිස මේක ඔබ තමුන්නාන්සට මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑ. හමුදාව මේ රටේ බාරගත්තු කිසිම වැඩක් භාගටය නිමා කරලා ගිය අය නෙවෙයි. ඒ නිසා රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට මම මේ කතාව කියන්නේ බොහොම ආඩම්බරයෙන් ගෞරවයෙන් අපිට ඉතාම ඉක්මනින් මාස 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මෙම කටයුත්ත සාර්ථකව නිමා කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේක අපි දිසාපතිතුමිය යටතේ තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය අපි මුදල් වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ සහයෝගයත් දිසාපතිතුමියගේ සහයෝගයත් දිසාපතිතුමියත් මේ උපන්ගම අල්ලපු වැටේ තියෙන පල්ලෙපොළ ප්‍රදේශයේ අපේ දිසාපතිතුමිය එතුමියගේ සහයෝගයත් මේ සඳහා අපේක්ෂා කරමින් අද දවසේ මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් නන්නායුරින් සහයෝගය දුන් සියලු දෙනාටම අපේ ස්තුතිය ගෞරවය පුද කරමින් ඒ වගේම මම ඉල්ලනවා හදන්න පුළුවන් ගොඩනගන්න පුළුවන් නඩත්තුව ඊටාම වැදගත්. ඒක නිසා මේ ප්‍රාදේශීය සභාව මේක බාර ගන්නවා නම් මේකේ නඩත්තුවත් වගකීමෙන් අපි මේක අංග සම්පූර්ණ වෙන්න වැටේ ඉඳලා මේක අපි හදනවා මේකේ පෙවිලියන් එක හදනවා වැට හදනවා ගේට්ටුවක් හදනවා හැබැයි නඩත්තුව කිරීමේ වගකීම පැවරෙන්නේ ප්‍රාදේශීය සභාවට ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව කරේ නැත්නම් අපි මේක දීර්ඝකාලීනව අසාර්ථක වෙනවා. ඒක නිසා මේ භූමියේ પરමාර්ථය තේරුම් ගමු. මේ પરමාර්ථය අනුව මේ ව්‍යාපෘතිය අපි කරන්නේ කුමක් වෙනුවෙන්ද කියලා අපි තේරුම් අරගෙන මේක අනාගත සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් අපි පාවිච්චි කරමුයි කියලා ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම එසේ ප්‍රකාශ කරමින් මම මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න නන්න අයිරුන් සහයෝගය දුන් සියලු දෙනාටම